non la rapichi sto balcone. Non fai scio sapore sta nottata. Ma voglio sentirla d'ora. Ma voglio ancora imbriacare chi sta mora. Ti voglio sentire ancora rintassi braccia. Ti voglio ancora assaporà con chi sti vasa. Voglio stare con te per tutta la vita. Ma tutta la vita non mi sazi te.